like like مانند بودن خوش آمدن دوست داشتن شبیه بودن like I like your shirt I like your shirt I like یعنی من خوشم میاد یا دوست دارم چی رو your shirt پیراهن تو شرت یعنی پیراهن your shirt پیراهن تو I like your shirt از پیراهنت خوشم میآید I like your shirt I like your shirt You are like your friends. You are like your friends. You are یعنی شما هستی. Like شبیه your مال تو friends دوستان. Your friends یعنی دوستانت. You are like your friends یعنی تو شبیه دوستانت هستی. You are like your friends. You are like your friends.